What do we want? Social justice! When do we want it? Now! Circus ist ein Projekt, mit, äh, mit dem äh, wir in einem Grundeinkommen geben wollen, tatsächlich aneinander mit einer Kryptowährung. Circus ist eine Kryptowährung wie Euro. Einer der wichtigsten Unterschiede ist, dass es unabhängig von der Staat und von den Banken sind. Und äh, mit dieser Währung, wir haben eine Applikation dafür gebaut, können äh, Gruppen, Communities einander in der Tat wirklich Grundeinkommen geben. Äh, jetzt fängt, äh, das ist eine ziemlich komplizierte Sache, jetzt fängt die nächste Testphase, das ist schon öffentlich und äh, ihr findet uns äh, durch das Internet Circles äh, Grundeinkommen und äh, wir wären sehr dankbar, wenn einige von euch äh, das äh, auch probieren würden. Diese Art von Grundeinkommen funktioniert äh, besonders am Anfang äh, in Communities, äh, die einander schon in wirtschaftliche Aktivitäten eingebunden sind. Oder was noch besser ist, wir suchen für unsere Pilotprojekte solche Kleinstädte, Dörfer, wo der äh, Stadtrat äh, sich für Grundeinkommen interessiert, dann geht es wunderschön. So, ich bitte euch äh, ganz stark und herzlich, wenn euch solche Communities oder Städte kennt, die diese Pilotprojekte uns mitmachen könnten, dann meldet euch. Jetzt gebe ich die Mikro an meine werte Kollege Julio Linares, er ist ein Anthropologe und ein sehr, sehr netter Mensch. Hello. Um, so my name is Julio. I come from Guatemala. I'm part of the Basic Income Earth Network. And I want to talk to you today about the, the moment that we're in. We're in the process of a great transformation. This is a historical moment uh, where the corona crisis is the beginning of a set of changes that will affect societies worldwide. The fact that we're here marching right now is not just for us. We're marching for our brothers and sisters in Latin America, in Africa, in Asia, where they cannot march for basic income. Uh, the struggle for basic income is the struggle for freedom and the struggle for justice all over the world. My basic income is your basic income. It does not matter the nation that we come from. It's a human right. I, I want to say that it is important that we that we recognize uh, what is the struggle ahead. If democracy, if democracy is going to mean anything in the future, it, it, has to be about changing the institutions that that control things like money. Why don't we democratize money? I see a banner over there that says democratize money. I think this is important. We do not need central banks to give us a basic income. We can do this from communities, from cities, and grow it from the bottom up. It's our right and we can give it to each other. Money is just a set of promises we give to one another. There has been a war waged on the imagination for the last 50 years, and basic income is the imagination fighting back. Thank you very much, everybody.